Dá um autógrafo aí. Eu sou o Iago. Qual é a situação da nossa pista? É uma bosta, né? Daqui a pouco só fazendo é plantação de folha. plantação de folha? É, claramente. Vamos fazer plantação de abobrinha. tomei errado, fui muito perto. O importante é o que importa. que eu falei da pista, a prefeitura veio aqui. Não sei se dá pra ver. Nós andando de skate aqui e nossas mães dando rolê aí pra rua aí, você viu aí? E aí, vi nada? Suave. Acabei de ver as duas da caminhonete, achei o bicho. Quem, minha mãe? É sua mãe? É. Ah. Vamos fazer, vamos gravar alguma coisa aí. Já? Nossa, acabei de chegar, mano. <laughs> vamos então. O que, que você vai mandar? <laughs> Não sei. <laughs> Vou dar um rock lá, ult lá então, lá no cano reto lá, não dá saída. Não vai. Vamos. Nossa! Ô Janderson. sai, flip de frango. Aqui? Aham. Uhum. Só precisa de velocidade. Flip de frango? Eu acho que sai. Droga! É o front flip do Brian. dizer é sobre esse momento aí? Então, como eu sou fotógrafo e skatista, por que não unir os dois? Fotografar skate. Pensando nisso, eu decidi tentar. Não tenho nenhuma experiência nisso. Vai ser a primeira vez. A princípio eu vou usar apenas a fisheye 8mm, que é, complica bem mais os ângulos, para pensar nos ângulos e tal, eu não tenho muita ideia. Então vamos ver o que, que vai virar aí. Manda um flip. Eu não sei. Vai de primeiro. Olha futuro futura atleta do Street League. Então, mano, você viu lá? Fala aí pra câmera. Oi. Você é. tá filmando? É. Vai, tá com o olho descendo. Então vou tacar. Ah, mano, que ódio, cara. Ah, é aqui. Ah, mandei flecha com o pé no bagulho, quebrou, mano. Não, mas, mano, sabia que ia é quebrar. Ah, mas sabia que ia é quebrar, Chico. ia cair na base, né, mano? Brian. Olá. Sua carta é o quê? É provisória? O que, que você vai mandar? É... Rock de front. Onde? Queiro no correio. entretenimento aqui. Tá. O que, que você vai mandar? Vou mandar Rock de Beck descendo com Vai lá. Caralho, Eles iam abaixar o corrimão nessa altura aqui, ó. É? Eles vão abaixar esse daí? Ia. Aham. Caixote também. Ah, não vou mais? Não. O caixote até sumiu a marca. Faz uns três anos já isso. Era reforma que eles iam fazer. Ih, morreu. Pretinho. Será que é caco ou será que é coisa? Pedra. Acho que é pedra. Pode tirar. tirar, né? Mas tenta tirar cuidado, né? Pitico, ah. nossa pai, olha é o que você faz. Como tá sendo esse obstáculo? Então, tá, tá difícil por causa da velocidade, mas agora eu vou acertar. Mostra o joelho. Agora eu acerto. Vai. Foi. aconteceu? Back to back e um flip to fake lá na 45. Fala em inglês. Fala em inglês. Aqui, ó. Toca. Vai. Em inglês. Em inglês. Vamos. agachadinha porque não descontrolada. Duvido. Me conte o que você vai fazer. Então vai. qual perna que foi? Essa Isso aqui? O né? que, que é o joelho? É, mano. Não consegui nem mexer a perna. Ele foi dar um backside de olho. Consegue dobrar? Ah, mais ou menos. Tenta erguer pra cima a perna. Dor maldito, mano. Ah. Consegue? Assim, dá bem, mano. Você é louco. Ergue pra cima agora. que dor, mano. Tá suave. Só machucou mesmo. Tá doendo, né? Cada batida, né? Foi com tudo, mano. Onde a gente vai agora? Não, meu, vai pular na piscina lá. Você minha perna deixar, é né? É aqui, onde a criança tá ali. Né?